Daar is hij. En zal hij aan zijn missie gaan beginnen. En op het moment dat hij is opgestegen, dan zie je ook dat de dok gelijk de deuren weer sluit. Zodat hij wat dat betreft gesloten is.